мүйүздөрдү бири бирине бир аз бурч кылып коюңуз алардын үстүнө металл баракты кой кабыл алгычты кыймылдатуу менен сиз үндүн күчтөнүшүн жана басаңдалышын уга аласыз бул көрүнүштүн түшүндүрмөсү эки толкундун кийлигишүүсү